Yo, yo, yo sigo impune, Luis Pitete escapando pa'l túnel Corto cancha como el tren de Túnez Si esta shit gitea fuerte, hago y media No tengo pistola, soluciono, soy mi propio shooter me en guapo, cuando me fui internacional, Es increíble que mi Spotify el de dos Washington Estaba de Villa, Ando por Villa, soy un CIA, show tu grupo no de podio, otro de New York No saben si es storytelling o el poema de tu unión Baby, excuse me, te bloqueé, no quería ser tu dios Si la cuelgo los fin, desaparezco porque soy tu dios yeah. Soy mi propio enemigo Ella me quiere pero es una Hugo Evelyn Bebecita no Bebelin, pon la Zeppelin Rapia mixtape de bitch pide 6 de mí Insane y no te hablé de mí Es que mi barrio y cocaine ley, pa' ley, Me llamo Jeremy, pa' los tiempos Ahora de Gucci con la Mary Cheesy Con la plusvalía de mi luz Un al día, juran que no sumaría porque sumaría. Estoy en Vía Crucis y a mi baby le cabe en este día crucis Como un pussy, como el día crucis Guacho no había compu, alias tortu Guacho no había compu, yeah ajá, eh, yeah, Guacho no había compu escuchando a Miguel alias Acá la verdad no pida sabias corpo. Acapulco rock, Acapulco funk. Chacales saltan tu portón, por las dan full por dos. No me extrañó que Dios me hizo salir feo del panteón. De quitar freno en el pañol, al uno en español que se rasque el que le pica el culo, que yo puedo estar tercero y producir al uno. Yo loco en ultrajar La mala maña imposible ultrajar Claramente en baile agujan un pajar Ella me rota como Julia Land Soy un Yucatán de Yuga Nazi Paris en el Luna Park Yo no me pidas que haga fit Living drama free Salir de la street en diligencia, Ahora entré a la FIB Tuve batallas contra mí Gracias a Dios gané Mis refes no rapean yo en el Messi, Sadio Mané Gracias, guacho. Corazón armado. Vamos a prender el aire. Sí, vamos a prender el aire. <laughs> Empezó a hacer un calor acá. Oh.